eu vou trocar de rosto. Ah, eu quero ficar com esse rosto. Mas eu vou dormir. Ah, então eu vou ficar assim. Vamos pra escola. Lá, lá, lá, lá, lá. bola. que você vai ajudar? Você vai arrumar sim. Você vai tirar quem que vai pra escola. Você não vai mais escola direito. Que você chorar. Mamãe não vai comprar mais presente boneca. Sofia não vai mais. Trocando ela. Amiguinha dela. Amiguinha dela. A Flora. Oi, bailarina, tudo bem? Vamos sim comer sopinha, porque sopinha é bom e faz crescer e deixa a gente saudável. Ah, vamos, vamos comer. Hum, que papinha gostosa! escola. Não, deixa eu dormir um Mas você não pode dormir, senão você vai perder a aula e a professora vai, vai ficar chateada. eu eu vou chamar a mamãe Malu e ela vai acordar você. Mamãe Malu, acorda a Luna, ela não quer acordar. Peta a, a papai. Tá, então eu vou chamar o papai. Ô oh, papai! Já sei, eu vou chamar o cachorro. O cachorro vai lamber ela. E ela vai acordar. Vem cá, Scooby, vem cá, Scooby. Uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh. uh. Eu vou acordar a Luna. Dar muito beijo de lambida. A Luna acordou. Oi, pessoal. Vamos comer e ir pra escola. Chegamos. A gente chegou na escola. Agora todo mundo vai sentar aqui em círculo. Isso, Malu ali, Luna aqui, Luna aqui. E o cachorro? Você é para o vídeo, tchau. Se inscreva no canal.